horror, né, meu? Ai, que merda. Ah, tá. Mas beleza, galera. Bora jogar o jogo aqui. Tá. Vamos escolher algum lugar no universo. jogar aqui, cara? Beleza, né? Vamos no estádio celular porque os outros não dá. Pera aí. Deixa eu baixar um pouquinho o som do jogo. Então, a gente vai ser o quê? Escolha a sua dieta. Carni ar, carnívoro e herbívoro. Vamos ser herbívoro. Fácil, normal e difícil. Vamos no normal. Aqui vamos dar o nome do nosso planeta, né? Como pode ser o nome? Uma hora depois... Nosso planeta pode ser... Grossiari... Grossiarios. E bora! E mal sabemos que neste buraquinho está vindo ele mesmo. Vamos. Ah, exato. Nossa. Beleza. Bem-vindo à Poça Primordial. As escolhas que você faz durante sua aventura no Spore afetam seu futuro. Pode ser uma cela, sua missão por ser uma cela. Sua... Dois mil anos depois. Não pode ver, tem carne. Eu não como carne. Tá, tipo, dá pra você mover com W, A, S, D. E também dá pra você mover com o mouse. E eu acho que com o mouse é mais fácil. Mas você também pode usar o WASD se você quiser. Eu acho que o WSD é tipo um... Não, não, não, não. E, cara, tem muita carne aqui. Ou sai daqui, men Caraca, nós cresceu, menino. Bom, galera, é, o jogo ele não tá totalmente... Opa, a gente conseguiu espinho. Tá, mas galera, o jogo não tá totalmente traduzido, porque, né... A maioria das coisas não vai estar tá traduzida, né, cara? Porque também é difícil traduzir, vocês sabem, né? Beleza. Dá pra gente chamar pra casa lá? Mas antes eu quero me desenvolver um pouco mais aqui. Mas beleza, galera, vamos lá agora. Mano, olha o tamanho desse bicho, uma beleza. Criador de células, você pode, você pode alterar entre galera. Ah. Opa! A gente cresceu mais ainda. de Satanás! Ah, cara, muita mancada, velho. Começa pequenininho, velho. Mas né, cara? Eita, prela! Caralho, que da hora, velho. Não, mano. Tá, né? A gente nasceu de novo. noite, Satanás! O quê? Ai, mano, eu tô muito próximo, beleza. Vamos chamar por acasalamento. 我不会给你。 matar ele, porque tipo, você precisa crescer pra você matar ele. Cara, a gente nada muito vou casar lá mesmo. Né? Caceta! amém ah, né? que merda! Cara, muita é sacanagem, velho. Olha que maldito! Mano, o jogo tá me rodeando desses bichos. Isso é muito injusto. on to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. Que piada velha. Tomou na jabiraca. Now the world Eu entendi a referência.